Comenta-me lá, Licom. Sabe, quiero dormir. Yahweh, o poncho, está lo capitão. Falei tchau. Feita por teu pai, tchau. Vai, vai tá, não sai, né? Não sai. Não sai. Cara, infanta. Tá meu filho, tá meu irmão. Papai que palha lá, chama esse. Quem é vulgo? Seu que palha. Ah, velho, velho. Já que é vulgo, tá aí muito mais.